dumb. I love ስሜ ምን ያህል ሙራዳ እባላለሁ ወይ በባሶ ሊበን ወረዳ ግብርና ልማት ጽሕፈት ቤት የልምጭም ቀበሌ የግብርና ባለሙያ ሲሆን የቀበሌ አርሶ አደሮች በስንዴ ማሳቸው ላይ ዩሪያ በጎን ሲጨምሩ ኮትኩቶ የማድረግ ችግር ስላለ ይህን ችግር ለመቅረፍ በቀበሌያችን ውስጥ ሰፈራ ጎጥ አርሶ አደር እንዳላማው አርማሴ ላይ ልምድ ለመውሰድ እየሄድኩ ስለሆነ ተከታተሉ። አያ እንዳላማው፣ አያ አቤት። ሰላም አደረ። እንዴት ነው ጋሽ? ደህና ነው። ሰላም አደረ። ሰላም ናቸው። ደህና ነው። አያን አለማው ያው ዛሬ የመጣሁኝ ዩሪያ በማሳ ላይ እንደምትጨምር ስለነገርህ ነው። ስለዚህ ለሌላው ልምድን ለማካፈል ፈቃደኛ? አዎ ከዚህ ቀደም ያው ልምድ አለኝ። አሁንም ፈቃደኛ ነኝ ለሁሉም ያው አስተምራ። ጥሩ አያን አለማው፣ እንግዲህ ስንዴ ማሳ ላይ ዩሪያ ለመጨመር ፈቃደኛ ከሆንክ ያዘጋጃቸው ቁሳቁሶችና ግብአቶች ልታሳይ ትችላል ያው ያዘጋጀነቻቸው ይኸው ውሪያ ይዘናል፣ መቀነሻ ይዘናል፣ መኮትኮቻ ይዘናል። ያው በዚህ ወሪያ መጨመር። እሺ ጥሩ አያንድ አላማው እንግዲህ ያዘጋጃቸውን ግብአቶች ነግረኛል። ኮርኪ አዘጋጅተሃል፣ የዩሪያ መቀነሻ ሳህን አዘጋጅተሃል፣ ዩሪያ አዘጋጅተሃል፣ መኮትኮቻ አዘጋጅተሃል። አጠቃላይ ሙሉ ቤተሰብን ይዘህ ወጣሃል። ስለዚህ እያንዳንዱን ግብአት ልታሳየኝ ፈቃደኛ? አዎ እዚያ ዳር ላይ ነው ያርገው ና እንሂድና ጋሽ ምን አዘጋጀሁት። ይህን ይመስላል። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። አያንዳ እሺ፣ አያንዳ ያው ግብአቱን አይተነዋል። ጥሩ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ያለ የገመድ መሬት መጠን ስንት ገመድ እንዳለ እና ያዘጋጀው የዩሪያ መጠን ምን ያክል እንደሆነ ነገር ትችላል። አዎ እዚህ ለሚገኝ ሶስት ገመድ መሬት አለኝ። አንድ ሶስተኛውን ከዘር ጋር አድርጌዋለሁ። አሁን አንድ ኩንታል ዩሪያ በጎን ማረገው አዘጋጅቻለሁ። እሺ፣ አያንድ አላማው ያው ሶስት ገመድ መሬት እንዳለ ነግረኸኛል። አንድ ሶስተኛውን በዘር ወቅት ተጠቅመሃል ዩሪያ፣ አንድ ኩንታል ደግሞ በስንዴ ላይ ያው በጎን ዩሪያ ለመጨመር ነግረኸኛል። በምን ወቅት ነው የምትጨምረው ዩሪያውን? ዩሪያውን የምጨምረው ከ 35 እስከ 40 ባለው ቀን ጨምር። ጥሩ አያንድ አላማው ያው ለዚች ማሳ የሚያስፈልግን ግብአት አዘጋጅተሃል። አንድ ሶስተኛውን ዩሪያ ከዘር ጋር በተለይ ከኤንፒኤሱ ጋር ቀላቅለህ ዘርተሃል። ሰብሉ ከተዘራ ከ18 እስከ 20 ቀን ባለው የመጀመሪያ አረም ይታረማል። ሁለተኛ አረም ደግሞ ሰብሉ ከተዘራ ከ35 እስከ 40 ባለው ቀን ከማሳው አረሙ ልቅም ብሎ ይጸዳና ካረምከው በኋላ ዩሪያ ትጨምራለህ። ዩሪያ የሚጨምረው ያው እንግዲህ ቅድም ነገር ይሄ መሰረት ዘሩ ከተዘራ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ዩሪያ ይጨመራል። ስለዚህ አሁንም እያገኘሁኝ በተግባር እየሰራ ነው እና እስኪ በተግባር እንዴት ዩሪያ በስንዴ ላይ በጎን እየጨመርክ እንዳለ ልታሳይ ትችላል? ያው ልጆች እያረጉ ነው። በተግባር ላሳይን አንዴት። እሺ ጥሩ። አያንዳላም ያው ጋሽ ምን ያህል እዚህ እያረጉ ነው ላሳይህ ጥሩ አያንዳላሙ አሁን ልጆች እየሰሩ ነው ያገኘ ናቸው። እስኪ ከዩሪያው እንዴት መሬት ላይ መውደቅ እንዳለበት ታሳይ ትችላለህ? በተለይ ከሰብሉ ስንት ሴንቲሜትር መራቅ እንደ ያው የወራ አደራርጎን እንግዲያስ ናላሳያ እንደዚህ ቁጭ ከስንዴው በመራቅ ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ርቄ እያለበስኩ ወዳለሁ። ይኸው በወባር ጭሬያታለሁ። ያው አለብሳታለሁ። እሺ ጥሩ። አያንዳ አላማው ያው እንግዲህ ከሰብሉ ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ርቀህ ጥልቀቱን ደግሞ ከሰባት እስከ አስር ሴንቲሜትር ጥልቀት በማድረግ ያው በወባር በወባር እየኮተኮትክ ዩሪያ እያፈሰስክ ነው ያገኘውህኝ። እስኪ ምን ያክል ዩሪያ እንደምታፈስ? አዎ የስድስቱ ኮርኪ በፉኘ ሙሉ ነው ለአስራ ሁለቱ እርምጃ አደርስ። እሺ አያንዳላመው እጅግ ስድስት ኮርኪ መያዙን ለክተን ማረጋገጥ እንችላለን። ጋሽ ምን ያህል ላሳይህ። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ይችን ለአስራ ሁለት ሜትር አደርሳታለሁ። በጣም ጥሩ። ያው እንግዲህ ለክተህ አሳይተኛል። በተለይ እጃችን ስድስት ኮርኪ እንደሚይዝ አንዷ ኮርኪ ደግሞ አራት ግራም ናት። ስለዚህ ስድስት ሲባዛ በአራት ሀያ አራት ግራም ይመጣል። ለአስራ ሁለቷ ሜትር ወይም ደግሞ ለአስራ ሁለቱ እርምጃ እንደምታዳረሰው ነግረኛል ስለዚህ አጠቃላይ ሶስት ገመድ መሬት ያለ ለዚህ ሶስት ገመድ መሬት ደግሞ አንድ ኩንታል አዘጋጅተሃል። ስለዚህ ይሄን በመጠቀምህ የምታገኘውን ጥቅም ልትነግረኝ ትችላል። የማገኘው ጥቅምማ የው ምርታማና ምርትን ይጨምርልኛል። ይኸው በላይ ከምበት ነው ኮትኩቼ በማረገው ይኸው ተኖ የሚሄደውን ከመሬት ላይ አለብሰዋለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ዩሪያ በጎን መጨመር ለምን እንደሚጠቅም ጥቅሙን ነግረኛል። አንደኛ ምርትና ምርታማነትን ይጨምራል። ሁለተኛ ደግሞ ከላይ መትኖ ከመሄድ ልክ በወባር እየኮተኮቱ ዩሪያ እያፈሰሱ እያለበሱ መሄድ እሱን አንደኛ ከትነት በፀሐይ አማካኝነት ሊተን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ዝናብ ከመጣ በዝናብ አማካኝነት ወርታች ሊሰርግ ይችላል። ስለዚህ ከዩሪያ ብክነት ትከላከለዋለ ማለት ነው። እና ይህን ስታደርግ ምናልባት ልትጠነቀቃቸው የምትችላቸውን ጥንቃቄዎች ይኸው ዩሪያ ለማረግ ይኸው እንዳይተን ማልበስ አለብን። ይኸው ደግሞ መመጠን አለብን። መጥነን ይኸው እንዳይበዛም እንዳያንስም ማድረግ እሺ። ጥሩ አያንድ አላማው ዩሪያ ስትጨምር መወሰድ ያለባቸውን ጥንቃቄዎች ነግረኛል። አንደኛ ዩሪያ ከጨመርክ በኋላ ማልበስ እንዳለብህ እሱንም እያደረክ እንደሆነ እሱን አሳይተኛል። ሁለተኛ በምክር ሀሳቡ መሰረት ዩሪያ እየተጠቀምህ እንደሆነ እሱንም ነግረኛል። በስተመጨረሻ እስኪ እንደው ለአርሶ አደሮች የምትአካፍላቸው ወይም ደግሞ የምታስተላልፈው እኔ አርሶ አደሮችን ዩሪያ በመጨመር ምርትን ጨምሩ በሚል መክራ እሺ አያንዳለም ያው ጊዜን መስዋዕት አድርገህ ስለ ዩሪያ አጨማመር

ከቆዳ ሞት ካለ ጊዜ የሚደርሰው ድንገት አገሬ ጎዛመን ባሶ ሊበን ወሰደው ዛሬ ጀግና ጀግናውን አገር ያለው ማለው ተናለው መላ ጎጃም አለው ማለው ጎጃም በአንድ ነገር ነገር በጀግንነት እንጂ ዛሬም ያገሬ ሰው በስንዴ ማሳሰብ ላይ ዩሪያ በጎን ስንጨምር መተግበር ያለባቸው ዋና ዋና ነጥብ አንደኛ ሰብሉ ከተዘራ ከ18 እስከ 20 ቀን ባለው ውስጥ የመጀመሪያ ዙር አረም መታረማል። ሁለተኛ ዘሩ ከተዘራ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ሁለተኛ ዙር አረም ካረምንና ማሳው ከጸዳ በኋላ ዩሪያ በጎን መጨመር ለአንድ ሄክታር ዩሪያ መጠቀም ያለብን ሁለት ኩንታል ነው። አንድ ሶስተኛውን በዘር ወቅት፣ ሁለት ሶስተኛውን ደግሞ ወይም ደግሞ 133 ኪሎ ግራሙን ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ መጨመር። አራተኛ ዩሪያ ዩሪያ በጎን ስንጨምር በመስመር መካከል እየቆፈር ከተኩል ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር መራቅ አለበት። ከላይ ደግሞ ጥልቀቱ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር መጥለቅ አለበት። ዩሪያ እንጨምራለን። ከጨመርን በኋላ አፈር ማልበሳ። እኔ በመጨረሻ የማስተላልፈው መልእክት ሁሉም አርሶ አደር የስንዴን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ በምክረ ሀሳቡ መሰረት ዩሪያ መጠቀም አለበት ላለሁኝ። አመሰግናለሁ።